僕フォルテおはようございますフォルテですこんにちはしょうたです、えー、本日はオペラ歌手街中で突然現れるドッキリやっていきたいなと思いますよいや いやね、まさかのね、東京から翔太にね、来てもらって、 <laughs> まあ、この格好でね、オペラを歌うわけではないんですけども、さすがに恥ずかしいので、ね、うん、もっと恥ずかしい格好に進化してもらおうと思ってるのでね、はい、早速街中でいきなりね、オペラを披露していきたいなと思うんですけども、僕はまず、ピアノの伴奏を急に弾き始めます。そして、お客さんに紛れ込んだ師匠のが急に、あー、宮番めーって歌い出すので、その様子がね、皆さんドッキリするかなと思うので、 ドッキリをね、まあ今まで僕ドッキリ下手くそだったのでね、もう出落ち感があったんですけど、今回は結構ガチめなドッキリをやっていきたいなと思うので、ぜひともしゅんよろしくお願いしましょうお願いしますそれでは、行ってきましょう行ってきます変身変態 塩たんかなりいい声で、まだものすごくね、お客さんもたくさん集まってね、岡山のストリートピアノ最高でしたね。うん、綺麗でしたね、ここまで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。塩たんの歌、かなり上手ですよね。 シュータのチャンネル概要欄に貼っとくので今まで一般男性なんとかシリーズみたいなのもね歌ってるのでゆうたさんとコラボしたりとかねあもうそこの最後の方は言わなかったで、あの概要欄にしおたのであの面白いゆうたさんだったりプロタンさんとコラボしたりとか結構ね最強のねしおたんなんでねぜひチェックしてみてくださいここまで見てくれてありがとうそれではグッバイ見てくれてありがとねよければグッドボーズてなんならチャンネル登録して